ttaka ago nti singa omulabe yenna abazze basobola okuba nti gamwenganga obukodyo bwonna ne bongera okuba nga babufuna akaseera kayinza okutuuka nga weetaaga amagye aga waggulu mu bwengula nga ojja kwetaaga abaana bapiganaje abanasobola okubuusa ennyonyi ennwanyi fighter jet akaseera kayinza okutuuka omulabe ng'ayitidde wansi ku mazzi ayitidde ku mazzi obukodyo bwonna obw'okumazzi obulina omusajja amanyiddwa ngaomuwerika namba 1 mu nsi yona mumanyi agamaje yateekateeka amaje ag'okuttaka okwongera okulebeka nti ddala kituufu abaana basobola okuba nti beerwanako bwekituuka ku mazzi omumerika aga nti aa omulaba ayinza okuyitira ku mazzi n'atandika okuwagala okutakula ebitamusiibwa bateekeddwa okuteekateeka abaana ab'oku mazzi baateekateeka ejje ery'oku mazzi kati abamu ku baana be baateekateeka ab'okujja ery'oku mazzi waliwo eryato ery'oku mazzi lyasembedde ku mwalo ogw'emumbaasa wano mu east africa amawanga mangi agwongedde okuba nti munange gavuddeyo eryato lino wodre williams amawulire gatutegeeza eggwanga erya kenya neggwanga erya amerika bano balina omukwano ogw'omunda enkolagana ey'omunda mm. lwaki wandibadde obuuza noga nti kenya mm. ekolagane naamerika balina ebyabwe eby'omunda tebabawa presidenti nti by the way babawa pulezidenti mulamba kati wali osuubira obama omulembe gwe okuwala n'ate kenya alina kunyweza bunyweza nkolagana obama ava kenya wano tomulaba kwogera lulimi lwotategeeraekitegeeza <laughs> obama mm. semazinga waafrika eno agitegeera bulungi agimanyi bulungi waliwo ensonga lwaki eryato nno liri wano liryawo awe pulezidenti wa amerika bibino weyava omulungi atuuliza ku kikumi musanvu katonyeze mwende kkula lyomuntu wa bulijjo eryato lino eryongedde okukankanya amawanga ga east africa abalikulira batutegeeza balina mission eyabaleeta oba eyaleeta eryato eryo awo wennyini we riri enteekateeka zongera okuba nga zikolebwa kukusinziira ku missions ezaleeti bwe zikyasirikiddwa abakungu batutegeeza nti kuliko bapiganaji abaana balubbira kwe bali kuliko abagikolako enteekateeka zikolebwa okwongera okutuukiriza ekiruubirirwa kyeryato lino lyava mu ggwanga lya italy ne lyongera okuba nga liseeyeeza ku mazzi paka ku mwalo ogw'emumbaasa bakulu memba kwebali bali prepared bulungi btftf okwongera okutuukiriza missioni yabaleeta eryato lino batutegeeza lisobola okugwako zichopa fitejets ezisobola okulwana zigwako enyonyi nya kusobola okugwako enyonyi nya basobola okusinziira ku lyato okwo ennyonyi ezo ne zigenda zikola ennumba wonna wezagala nezimala nezikomawo nezifuna amafuta neziddayo basobola kuliko emizinga egisobola okusindikibwa wonna waba gusindise kuliko control room oba control system kugamba kuba montaninga buli kimu kyonna nga bwe kitambula mm, kati eyo control system eyo mm. ah, kwe basinziira ne bakola commands ne bagamba nti kati eno misaire tugeze ngeze wa we nakuba nti tugeze egenda kuba mu kifo bwe kiti owangalirawo mpangalira mu uganda kampala e. E, kati oyagala miza egwewa kubanga eryato lino we liri mm. okuva e mombasa paka ekampala euganda mm. kyekwetagisa kilomitas lukumi lwokka mm. okuva weri okutuuka wano wetuli e. Eh. kati egimu ku mizinga gikuba n'okusinga kilomita lukumi tugeze eggwanga ki eritanyiige kuba tesinza kwagaliza ate mizaro okuvayo ate egwe kampala katugambe mu ggwanga eryaki <laughs> amawulire gategeeza nti mission eyabaleeta ero olwedde bamaze ogisetinga era missioni eno egenda kutuukirizibwa tubakakasa nti westu station nze tuteekeddwa okusooka okutuukiriza missioni eno era essaawa yonna missioni egenda kutuuka nkugambye eryato lino we riri liri kilomitas okuva wali e mombasa kilomitas 1 okutuuka wano eryato nno sebona lweddene lirina obuwanvu bwa kilomitas lusanvu lusanvu lunaana mu nnya lusanvu lusanvu kinana munya mm. obuwanvu ennyonyi zino kwe zisobola okugwa mm. ekitegeeza eh, ennyonyi nnya kugamba kibanga ekisaawe nti ah. zisobola okugwako nezisobola okuba nti nga tekonye ginnaayo mm. ku mmeeri kuno nkugambye esobola okugwako zicopa ennwanyi nnya basobola okusinziira kuno ne bakola obulumbaganyi bonna bwe babaagadde ebyokulwanyisa ebyenjawulo ku lyakyo kuno kwebiri bye batanayagala tugamba mm. amawulire gategeeza omulungi atuwuliriza abaana kwe bali abatendeka obulungi abasobola okukola omulimu wuliriza wano kusobola kuliko lisobola okubeerako bapiganaje bibiri mu ataano mu bugazi bwalyo square meters emitwalo etaano mu enkumi bbiri mm. obugazi ngaojjakoatenga no kati ezemitwalo etaano mu enkumi bbiri mm. tubaze wano ku dek awatuula ennyonyi ziri ewatuula ennyonyi ennya eh. nga bogamba nti enyonyi wezisobola okujjatetugaseeko kiri kitwe kyalyo ewali control room n'ebiralaya mm. kilomitrs emitwalo etaano mu enkumi bbiri amafuta kwegeri bagaleetirako ebyokulwanyisa kwebiri kusobola okugwako enyonyi ekika kya m53 uh, mh60 helicopters ezisobola okugwako so ngaate singa waba waliwo obwetaavu ngaabaana bagamba nti chopa bagikubye waliwo enyonyi endala gye tuyinza okwetaaga okugwako zisobola okugwako mv22 nezijja nezirwaninga ku lyato lino nezongera okuba nga zirumba amawanga ga afrika mmeera lyikirivu nnyo robert kyagulanyi sentamu ayongedde okwongera okulabika nti munange afulumiza list ey'abamu ku abo abawagizi be bagamba aba national unity platform abawambibwa alabudde purezi kaguna museveni <laughs> ayongedde okulabula purezi kaguna museveni tutandikire ku bavubuka ab'ekibiina ekya national unity platform mm. ebyokuva mu kkomera birabika bikalubyemu mm. ebyabaganda bafe abo mm. ab'ekibiina kya national unity platform mm. lwaki ngamba baganda baffe lwansonga bavubuka ngaffe hmm. eh, bantu ngaffeate bannayugandabannayuganda eh. ah, ngaennaku z'omwezi zaali zaali ennaku z'omwezi zaali munaana omwezi ogwaffe bwali hmm. abantu bano bebo njagala okuddizayo ddala emabega hmm. bebamu kwabo abakwatibwa nga bagamba nti nga poliisi egamba nti baalina ebikolwa ebyefujjo bye baali bakola babakwatira mu bitundu byekalangala ne babajja ekalangala ne babaleeta mu kkooti e masaka abamu ne batuuka n'okweyimirirwa ne bamala ne babayita mujje mukomeewo lukumaani nobiyani edi mutwe n'abalala mukomeewo muyina emisango emirala nti misango ki mm. nti mwakuba abaserikale ba poliisi nga babakwata saidi zekalangala saidi zekalangala ne babazza mu kkooti ne basomera egyo emisango omulamuzi n'abagamba obudde buzibye n'okuziba saawa zaali zigenda kuwera emu yes. mm. n'abagamba obudde buzibye sigenda kulabika nga mpuliriza bail application yammwe mujja kukomawo mu kkooti tuddemu tulabe engeri gyemweyimirirwa batuuka ku lunaku olw'okuleeterwa mu kkooti ne tuwulira ate emotoka e, e, bagikubye baji, baji, baji E, e, encungwa mm. netwalibwa mu bitundu ebyemakindye bano ne babasomera emisango egyokusangibwa ne magazini erimu amasasi ebyo bibeera bisi ebisi ebirina okubeera n'amagye babisanga nga bagamba babisanga na bano abantu ana mu mwenda be bakwatira ekalangala mm. ne bamala ne babagamba kaakati mu bino ebyokulwanyisa biteekwa kubeera n'amagye tugenda kubavunaanira wano mu kkooti y'amagye emakindye ne babagamba mujja owomulamuzi mwemiguti mujja kukomawo mu kkooti ng'ennaku z'omwezi munaana mm. ng'ennaku z'omwezi munaana jjukira baali abantu ana mu mwenda ku nnaku z'omwezi munaana ne bayimbulako abantu baali kumi na basatu bokka ne wasigalayo abantu asatu mu mukaaga mm. kuba naasatu mu mukaaga kwe kuli abo abamanyikiddwa betumanyi nubiani bukeni ali edi mutwe sebufu edi abavubuka ba jayanti n'abalala ab'ekibiina kya national unity platform kakati ebyokweyimirira kwabwe birabika byayongedde okulabika nga bikaluba mm. kuba ensonga gye baawa omulundi guli ngaenaku z'omwezi munaana era yensonga yemu yayongedde okuwa okwewaza okweyimirira bano ngaagamba nti bano baresistinga arrest nga babakwata babakwata ba, mubikola ebyafujo bawalira ba ba mm. ne bakuba abaserikale ba poliisi bazibu nnyo bwe banaabata bayinza okwongera okkuma omuliro mu bavubuka abalala ne bakola effujjo kuba olredi bakimanyi nti bakozi ba ffujjo era bano mm. asatu mukaaga olunaku olweggulo babadde bamanyi bagenda kweyimirirwa kuyimbulwa mm. abalamuzi pano yabalamuzi musanvu nga bakulembeddwamu lutenant geno andrew guti mm. emakindi baganye okuwa bano bairu nga bagamba nti bano beenyigira mu bikolwa ebya violence era nga bye byabakwasa singa banaateebwa kiyinza okuteeka ate era eggwanga matigga kuba bano bantu bazibu nnyo mm. baabasanga ne magaziini bitundu ebyamakerereebitongole ebyebyokwerinda mm. era omuwaabi wa gavumenti ng'agamba nti bano bwe banaabata bayinza okwongera okukola ebikolwa ebiyinza okuteeka eggwanga mu matigga ebikolwa ebya violence kale nabwe ekiti engeri gye bakyali nti bazibu nnyo bagira baddayo ku limandi beiro negaana okubaweebwa abantu asatu mukaaga basigaleyo emabega w'emitayimbwa ebyo byonna byongedde okuba nga bifuluma nga muganda wange hudu bwayongedde okuba nga akunnyonnyodde bwe zireetedde robert kyagulanyi sentamu ono no munange eyavuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga erya uganda agamba nti alina list owulira ndowooza mm. alina listi eyabavubuka abawagizi be empya gyalina agamba nti lisiti eno abawerera ddala 243 mm. gavumenti yebalina yabakwata mm. wiiki ewedde emabega robert kyagulanyi sentamu yafulumya amawulire ng'ategeeza nti waliwo bannayuganda 13 abawagizi be abakyali emabega w'emitayimbwa abamu ne bagengera okuba nti babayimbula ndoza bye bamu ku abo be mm-hmm. bayimbula mm-hmm. kati bano lisiti eno eriko abantu bibiri ana mu basatu enteekateeka zikolebwa bano bongere okuba nti munange atuwa amannya gaabwe mm. agamba bano emmotoka ekika kya drone ezegulidde ensangi zino eh, buli munauganda agirabako enamba bwezikunkumuka bwezigwa ennaku zino buli munauganda agirabako omutima gumu kubba nze mm, nabuuza abantu singa ejja nepaakinga mumaaso awo wooli ngaotambula mm. okola otya hudugga okola otya nze njetunuulira <laughs> robert kyagunaki sentamu agamba nze njivuga munange ayongera okubanga atutegeeza nti presi kaguna museveni kunaku lwali lwamukaaga yayongera okubanga ategeeza nti abo bonna abaakwatibwa baali bagezako okwongera okulabika nti batyo okwegamba tebagondedde mateeka mm. ebitongere byebyokwerinda nebongera okuba nti babakwata olunaku lwali lwa mukaaga ngaayogerako eri eggwanga president kagoe museveni agamba nti ebitongere byebyokwerinda be bavunanyizibwa ku bantu abo abamisinga mm. betutalaba era nayongera okubanga ategeeza ekitongere kya semwayi bano batekeddwa n'ebitongole ebirala ebyebyokwerinda batekeddwa okuvaayo okutegeeza bannayuganda okufulumya lisiti yaabo abaawambibwa hmm. ekitongole kya smi kukusinza ku purezidenti kagula museveni agamba nti bakwatamu abantu categories bbiri hmm. waliwo ekikumi kumi n'omusanvu bano ekikumi kumi n'omusanvu baabata abalala nkaaga mu bataano bakyali okunoonyereza kukyakolebwa era amannya gaabwe ebitongole byebyokwerinda batekeddwa okwongera okulabika nti bavaayo batutegeeze ani naani kuba nankaaga mu abataano bwe bakyakolako okunoonyereza robert mm. kyagona kisentamu agamba president kagona museveni agezaako kwagala kuwuddiisa bannayuganda mbu embeera nnungi mm. wabula famirizi zabano bakyayongera okuba nga bakaaba abakazi obalaba enkyeneggulo mukazi ngaakaaba omwana wange yabula omwana wange hmm. kukusinzira ku robert kyagulani sentamu agamba nti pulezida kaguna museveni agezaako okugamba bannayuganda nti embeera nnungi kyokka ate mm. ngeri yabazadde okweterera eggwanga bakyayongera okuba nga bakaaba robert kyagulani sentamu nayongera okututegeeza nti pulezida kaguna museveni ajja kusasulira omuwendo guno ogwa bannayuganda abamisinga mm. pulezida kaguna museveni n'abamu ku bantu be bakwatagana nabo bajja kubaako ebibuuzo bye bajja okuddamu ku buli ku munnauganda yenna mm. abo eh. kyagulanyi beyafulumizza bebatanalabika be batanalabika ye bagamba mm. tetebanabakulakyokka ate ekitongole kya semu ekiga nti 117 babatebwa enkaaga mu abataano mm. bakyabalina okunoonyeeza kukyakolaki kukyagenda kukyakolebwa kale muli obwegato munange bagafulumiwo nekampala eyuganda ah. mbadde ntunulamu wano ku lisiti mm. eyabavubuka bano mm. aba national unity platform abaddiziddwayo ku remand ndaba kuliko uh, kuliko bukeni ali mm. nobianli mm. kuliko sebufu edward edimutwe hassan semakula bamuyita abdul soja mm. buli mwana naayina erinnya lye liri gali agaffe agageto e. kuliko keni kyalimpa kuliko mudde ntambi william nyanzi nga uno bamuyita mbogo mm. lukumani mwijuche amanyiddwa nga kampala muhammadi nsubuga amanyiddwa nga eddoboozi adamu matovu shakira namboze nambozo bamuyita suki ibrahimu tamale muzafaru mwanje bamuyita main gate lyerinnya lye eryemain gate mbadde nsaba eh. bwe tuva mu bulango buno mm. tukomewo ne lisiti eyo kulekani main gate kwe tukomye bamuyita hudi tutwale mugwange lya kangende congo wano mm, congo ensonga eh, yegwange lya congo e congo abantu nkaaga bebazuuliddwa nga mirambo oh. abantu ebikumi bisatu bomwe bakubye nedda hey. Eh. bagudde mumazzi oh. eryato lyabaddeko abantu olusanvu 700 bakazuulako emirambo nkaaga n'abalamu ebikumi bisatu kitegeeza be bantu bisatu mu nkaaga kati nkaaga bafu bisatu balamu lusambu kitegeeza waba wasigadde abantu bisatu mwana bebanoonya bebagudde mazzi eryato lino mm. babadde balitise kabindo era lyagudde mu river congo lirino ndirina wano lyeyabiza abantu bonna ne bagwa mazzi mm. munda mu ggwanga lino erya congo uh, naye Ah, mukkirize mu saawa egoberera eno mm. bwe tukomawo tutandikire wano wenyini nyini ku nsonga y'eggwanga erya congo abantu bisatu mu ana tebalabikako abantu abawerera ddala ebikumi bisatu mu nkaaga be baakazuulibwanga ku abo nkaaga bafu then nkujjukize ne mwaka gwali gwa 22 bafunyemu accidenti z'amaato nga abantu bagwa mu mazzi accidents bbiri mu mwezi ogwa julayi abantu 135 bonna bagwa mazzi ne bafiirawo mu congo then mu mwaka era ogwo gwe gumu ogwa 22 mu mwezi ogwokutaano abantu 1 okwali n'abakazi bana n'abaana mukaaga nabo bagwa mazzi ne bafa e congo kyekisuula abantu mu mazzi g'ekongo kakati ensonga z'eggwanga erya congo minisita akola ku bibamba mm. ayitibwa steve mbikai avuddeyo n'atutegeeza nti eryato lino eryagudde emazzi lyabaddeko abantu lusanvu era ng'ensonga eyaliviiriddeko okugwa mazzi kwe kubeera ng'obuzito bwabadde bulisusseeko bwabadde bungi bwabadde bungi balitisa emigugu mingi n'abantu nga kwebali bangi nnyo ate nga kadde nga kadde nnyo kakati bagamba lyagudde oba lyabbikidde ku kyalo ekiyitibwa longola ekoti mu mai ndombe province ey'eggwanga erya congo ekiro ekyakeseza olunaku olweggulo lwa mande mm. kakati bategeezezza nti rescue mission yatandise era okusinziira ku minisita ono steve mbekai atugambye sofa therescue the team tiimu ennunuzi mm. has recovered 60 lifeless bodies and over 300 survivors mm. there are several missing after this shipwreck nti basobodde okulabika nga bazuula abantu nkaaga emirambo gy'abantu nkaaga lifeless bodies nga tegirina bulamu then n'abantu abalala bisatu be basobodde okutaasaako nga balamu bagamba abalala bakyabanoonya era bagamba ensonga enkulu eyaviiriddeko eryato lino okugwa esobola okubeera nga kyaleeteddwa ejjengo ery'amaanyi eryabadde ku mazzi mu budde obw'ekiro ng'abantu bagezaako okusaabala okus, eryato lino ne liremererwa hmm. ne lyabika amazzi ne gayingira ne libbira era emirambo egy'abantu bano poliisi ekyagenda mu maaso n'okulabika ng'egyekebejja oluvannyuma egiwa ab'enganda zaabwe abantu abalala bisatu mu ana tebalabikako mu nda mu ggwanga lino yes nkugambye omwezi oguwedde eryato lyagwa mu mazzi abaana babiri ne bafiirako n'omukyala omu ne basobola okununula abawerako mu kitundu ekya leke kivu ku, ku, ku leke kivu kwe baali basabalira ne bagwa mu mazzi mu meeyi 22 abantu 1 okwali n'abaana abawerako nga baali baana ba buwala ne bafa nga kubano kwaliko omuwala ow'emyaka 8 n'afiira mu mazzi n'abantu abawerako ne bafa then mu julayi 210 abantu 135 baali ku lyato bonna ne bagwa mazzi ne bafa mu ggwanga lino erya congo kati bakyagenda maaso nakuwenja mibiri gy'abagenzi ojjukira embeera gye twalimu ku bot cros wa mm. ne bateeka emirambo ne bagisimbisa layini ku mazzi kati nebatandika okunoonya ne batandika okunoonya ani amiisinga ani amiisinga bagenze nonno kati bo bakyagenda ba, ba maaso n'okunoonya mm. oba omuwendo gwe banoonya bagumanyi nti abantu babadde lusanvu ne boti cruz twanoonyanga abantu betutamanyi namba embeera ey'ekiyongobero gye twalimu wano mu uganda ne congo gye balimu kati imagine nona boti cruz twali tusuubira emirambo tegiyinza kuweera mirambo kikumi naye bano balindirira abantu bisatu mu ana abasigaddewo bye banoonya tusabe katonda abasobozese bannange balabikeko because hanaye amazzi baaba amazzi wano e uganda yasinga okulunywa airini namubiru olwo alunyumya airini namubiru lijukalo yali ku bot cruse eh, yali ku bot cruse wano ebyalu <laughs> ayeyeya naye kale katongere okubanga tusabira bannansi beggwanga erya democrat hmm. republic of congo okwongeraokulabikanti ah, hmm. era nga tukyali awo munda mu ggwanga erya congo congo basobodde okulabika nga balonda saabaminisita omupya oh. saabaminisita yaliko ku mulembe gwa musajja mukulu felix shekedi yes saabaminisita yaliko omanyi baamutwala n'ekisubi ku liiso sebastiani ilonga ikamba ilonga mm. ikamba yali nnyo taano wa joseph kabira yali akulembere gwangaano taano we kati nga bakola diiro omanyi bakola diiro ne bajewakana mm. ne bagamba shekedi bali abasajja ba martin fayulu abaali mu kalulu mm. bavaayo ne bategeeza nti ah, sebastiani elunkamba ono nkugambe yali taano wa joseph kabira mm. kabira baali bakola diro ne shekedi basobole okufuga eggwanga erya congo nga kabira avuddeko kuba abaali bajja ba martin fayiru bagamba netukwata kabira tugenda kumuvunaana mm. babbi eggwanga lino babadde mu bukulembeze emyaka egiwerera ddala 18 alemeddeko akalu twalina kafuna mu 216 kakano tukafunye mu 218 kakati tetugenda kulabika nga tukkiriza tujja kumukwata kabira nakola diru ne shekedi na shekedi najayali namba satu gwe balangirira ngaomuwanguzi ne bamala ne baleeta omukulu ne baleeta uh, speaker wa parliament mm. ngava mu kibiina kya shekedi abantu bonna bonna saabaminista ava mu kibiina kya rather ava mu kibiina kya joseph kabira kati shekedi natuuka nga oda zaawa kabira bwaba tasazeewo nti kino kiyite tekisobola kuyita kakati munange nga shekedi akuba emmeeza ngaagamba coalition ngenda givaamu gye twakola sigenda kulabika nga nzikiriza nayita mu paliamenti naakunga ababaka ne baddamu n'agamba paliamenti ngenda kugiyiwa kakati twagala kugoba omu ku omu ne basooka ne bagoba sipiika wa paliamenti ne bagoba sabaminisita erukamba era ekifo kya sabaminisita kibadde kikalu mm. kakati olunaku olweggulo felix shekedi yavuddeyo n'alonda omukulu era ng'ono abadde akulira kampani egenda maaso n'okusima ebyobugagga eyitibwa gakamines gyabadde agenda maaso n'okulabika nga akulembera kampuni eyo esima ebyobugagga omuli kopa ekyobugagga ekiyitibwa cobalt byebimu ku byobugagga ebisinga okubeera ebyettunzi mu ggwanga erya congo hmm. nga bumanyi nti congo ggwanga lya byabugagga era omukulu ono ayitibwa sama lukonde cyenga sama lukonde chenga yalondeddwa nga sabaminisita omujja ow'eggwanga erya congo nga asikira nga asikira silvester elonkamba elonga gwe bagoba oba paliament gwe bakubako akalulu ne balonda vote of no confidence ne bagaa tetukyakuinamu bwesige tuviire genda ngaennaku z'omwezi 28 omwezi ogwa januari era ekifo ekyo kibadde kikalu kaakati shekedi alonze musajja we oyo sama lukonde uh, chenga yabadde akulembera kampuni esima ebyobugagga mm. munda mu ggwanga erya congo wakati mu kusika omugwa nga shekedi agezaako okunyweza obuyinza bwe agezaako okugoba buli kasasiro owa joseph kabira mu bukulembeze bwa congoatandika okwetongolaameze ebiwawaatiroaha yesalirewo luli abadde talina mugongo saga tewalaba eye burundi eya everest endayishimiye gye yali akoze negundi ne, ne, ne pierre nkurunziza namugamba nkurunziza ogenda kubeera wano ngaoyina ebitiibwa nga gwe supreme leader supreme guide buli kimu kyebuuzibwa ku gwe tetusobola ku diploying amagye sudaani oba somalia oba kutambuza nsonga za security nga tetwebuuzizza ku pierre nkurunziza kitegeeza kitegeeza amagye gaba nkurunziza yagafuga asobola nogamba amaje muwambe president nga supreme leader naye ngaali yali avuddeko ngaomukulembeze ekyabawonya kyali kimu kufa ate nga balina okumuliyirira emitwalo gya dolaga ataano ataano kumusiima busiimi kulembera bulungi eggwanga nze mbawaga obawa tubatwala emyanima oba obajja south africa kambajemunda mu ggwanga era south africa kusemaze nga wa africa eyaliko eh, omukulembeze w'eggwanga erya south africa jacob zuma yamalako emyaka e, emyaka mwenda mulamba munange mm. byasiba byongedde okubanga bikutuka musajja mukulu oh, se bwakuze musajja mukulu omutwe gwe tekuli kaviri naka myaka 79 years kyokka kooti eganye okutugerera nti omusajja ono akuzaalimukaneakanti ekyo kyebayita amawanga agalimu transparency tomala galya sente za ggwanga mbu olwokuba okuze oli minisita okaddiye mbu tebajja kuvunana ah! obosaga mutunulira nkwasa ekisa katona abeera jjajja wange ono taddeko bugaalubindi ataddeko gaalubindi anyize naye mputtalina nyingi <laughs> amawulire gafulumi okuva munda mu ggwanga erya south africa omulamuzi amanyiddwa nga leizondo leizondo agamba nti jacob zuma twagala tumumalemu akanyoomonyo omwaka akakwasa embwa mumannyo musajja mukulu ono yabadde alina okulabikkako mu maaso g'omulamuzi n'atalabikako n'agaana mm. nga jacobu zuma agamba nti uh, munnamateeka ono zondo kugamba amulinako akalubulubuamulinako akalubulubu nabwe mm. kityo okugjako nga bamukyusiza arisaininge mm. omulamuzi naga nti aa ah, ah, taata ebintu byeto si bye tubikola tewaliwo ali waggulu w'amateeka jacobu zuma jangu enteekateeka zikolebwa musajja mukulu bamusibe mm. jacob zima nkugamba emyaka nsanvu mu mwenda nona emisango gye bamuvunaana banne abamuli ku lusegere baakozesanga ekitiibwa kyalina eh. nze shanze embeera kirozi to the president ne bakwata tende ez'enjawulo okusayininga contracts sente zeanga ne bazibba abakulembeze baba tebakimanyi nti bano babba eh. simanyi kaakati munange emisango egimuvunaanibwa egy'obuli bw'enguzi egyobuli bwenguzi ndoza yayagala okukozesa kiri ekigambo kyabaganda baga nti akuwa obukulu <laughs> munanga eh, eh, eh, okalya kaddadda okalyadda kaddadda ejjobyo oliriramu suwaani likomerawo muki mu mutwe hmm. kati jakobo zimalwadde omutwe gwe gunyirira munange yandibadde nga kirisa envi ziyongedde okubanga zize abasajja bamugamba ebbanga lyewumala nga oli mu offisi wakwatagananga ne famiry eyabagagga eyajubuta wano tulinawo famiry ezabagagga wano e uganda tulinawo famiry yonna ekuga nti famiry yabagagga mu uganda eh. obuzibu abagagga nabo bekweka ate abatalina sente ate betulabanga abagagga ah. kakati munange yakwatagananga ne famiry eyabajubuta eno famiry yabagagga eri mu ggwanga la south africa mbu jacob zuma yabeeranga eyo nakwatagana nabo ne babako ekitavundooza engeri gye bakitetenkanya hmm. kakati munange bwe yakolanga ngaamanyi nti ate bijja kukolebwa semateeka wegwanga era kenya oh, uh, semateeka wegwanga era south africa agamba nti jacob zuma olina okujjaoyagala nyo kenya waliyo ky kenya weerabidde emmeri eryo eri mumbaasa wali eri ate eri kilomita 1 lwokka waalaikum salaamu warahmatullahi wabarakatu jongere otubanga otuwa amawulire awo tugende ah. mulango oluvannyuma twanirize omugenyi waffe munyaniriza ennungi mm. namaje bemyanima bakwata obuyinza naye babulemedde ssebo omukyala bakyaganya omukyala anga ah, sani suki olunaku olwenkya agenda mu kooti olwokusatu bamukwata ne ka wokitoki wokitoki twogera ku buno buradio kolo tubuyita radio kolo wano mm. kwebogerera nokomunikatinga ewala mm. nokubira waliwo buwokitoki obusobola okomunikatinga mm. distance ewezanga mairo asatu ngaokomunikatinga n'omuntu tuwe communication mm. kati bagamba jukira mu myanima okubeera ne wokitoki kimenya mateeka amawanga hmm. nga india okukwata nayo nga teri licensed bayinza okusiba ebbanga eriwerako kakati omukyalo ono bagamba bamukwata neka wokitoki akamenya amateeka bagamba bamuleeta mu kooti kugezaako kuyeekera ggwanga omukyala angasate era gwe twongere okuba nga tufuna hmm. era ku mukyalo oyo nti ayinza obutaleetebwa mu kooti butereevu bagenda kukozesa vidiyo conferencing amagese bwe gagambye nti kati n'abantu abekalakaasa mm. kasita oba nga towagira nteekateeka ya emyaka abiri mu kkomera abekalakaasa kati un evuddeyo nebalabula nebagamba eryanyi lyemugenda mumaaso n'okukozesa ku bekalakaasi ensi ebatunulidde ensi ebalaba mwe bannamagye tebagenda kulabika nga babakkiriza babagambye balabike nga bakendeeza amaanyi agakozesebwa ku bantu ba bulijjo abagenda maaso n'okwekalakaza lwa nsonga okwekalakaasa ddembe ly'abantu tewali kibagaana kulabika nga bakuŋŋaana okusobola okuwakanya ekyo ekigenda mu maaso mu ggwanga erya myanima era babategeezeza mwolekedde okufuna consequences olw'okunyigiriza abantu munda mu ggwanga erya myanima kati tulindirira